Black Mountain na bago. Ano na to? Ano ako? Thank you yan, di ba? Oo, oh, 19 din. Matayo na to.